ñu ngi leen di ziyaar ñu ngi leen di ndokkeel ci guddi gi nga xam ni guddi barke la waaye it guddi yaakaar la ndax góor gu tedd gi ñu ko séddee muy ki Sëriñ Si radiyallahu taala anhu واختي ولمني موي مغلب العبد للمولى موصله يا من يؤم الى اكنافه البشر يا سر يا امن يا مأواي كل اذى ويا امال ويا منواي يا فخر يا ذخر يا يسر يا كنز العفاة ويا مختوم مكتوم يا معلوم تشتهر ويا ممد أبا الفيض الإله ويا مولاي يا أحمد التشاني يا وزر مرسل الشيخ أحمد التشاني الشريف الفاطمي ولبم باركلا لبم ليرلا كل نوتي نيو نيب نوتي زيارة نيب نوتي لوكيل نيب di jiital ci nuyoo bi ak ziyaaro bi sunu kilifa sunu wasila sunu responsable moral Seyid Mouhamadul Moustapha Sy di ñaan yàlla sàmmal ñu ko ci biir yàlla sàmmal ñu ko ci biti di ñaan yàlla taxawul ñu ko ci biir yàlla taxawul ñu ko ci biti waaye nuyoo yépp nag ak ziyaaro yépp ñu di ko teg ci loxo suñu capitaine Seyid Cheikh Ahmed Tidiane Sy ñu ngi leen di jotal nuyoom bi may ñëw léegi rek ñu ngi jokkoo muy gën a feeñal mbégteem di gën a feeñal ñaanam kon nuyu yëpp ak ziyaara yi ñu teg ko ci loxoom macha allahu ah moom nag xam naa kàddu yi moom xam naa nab na bi ndongo daara rek lay doon waaye la Mouhamadul Busri waxoon rek dalal na xel dëgëral na yaakaar ndax dafa waxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko qalla ma xaawalat majiixuka illa saacadatha miimun wa daalun wa xaa'un waaw daf ko waxoon ni ko mbooleen yiw boo xam ni jaam jëm na ko ci yow mu ni ko yiw yi ci boppam mooy mujj wëlbatiku di ko jàppale waaw ñu kaasu ci barke boobu nag ci barke Seydou Cheikh Ahmed Tijani waaye xam naa bala ñuy sori rek suñu mbokk mi Seydou Khalil dem macha allahu maag moom bokk sookoon ngir yàlla ak alxaaji Ahmadou dem way juram di Thierno Bachir dem bi nga xam ni way juram وتاو الحاج احمد دم يالا دوغال تيرنو باش ليپ غورغي سيد محمد المصطفى شي والو فاني واي ني سيخ بنين ولدي تيرنو خليل نك بيمو غيسه بروغرام بي ني امول ما ييني بغا نيو ريك ويتالنتي نون شي غوتيكي ني كو تي سانت دي شي بيك بو باخا باخ ما شاء الله خمنا نك بو فكيه دا نيو تودي سيد الشيخ احمد تيجاني الشريف الفاطمي رضي الله عنه نتدو سيد الشيخ تي ديغنت الختمية اك الكتمية لينو بغور موي تامبالي تي سيد الشيخ احمد تيجاني و سيد الشيخ باموكياب بس هو كان يكسي الخدمية أك الكدمية ويسو نمبوك دفا وخ لي لو جرا باي خيل موي ديفينير كان موي سيد الشيخ احمد تيجاني رضي الله عنه بون دون سيد الشيخ احمد تيجاني موي كان جناو يالا ميغا خامني موي الخالق تي واخني هو اعلم بكم اذ انشاكم من الارض واذ انتم اجنه في بطون امهاتكم جناو يالا مومو كان رك مانا تونت تي كان موي سيد شيخ احمد تيجاني moy yonent bi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax mom كتمه الله عن جميع الخلائق سوى سيد الوجود لب سيد الشيخ احمد تجاني يلا نقول تعالى لتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم موتاح ني ديغ سيرين بابكر صديق رضي الله تعالى عنه جيكو واخ نانكو ملء المطالب كلها لا من يروح ام يختفى وانك قد ملتها بعنايتي من السام الشدى شدا بابا كرسي رضي الله عنه دفا سيد الشيخ احمد تنجاني نيكو ليغا ام mu ko ba mu teree nelaw nitu yàlla yi mu ko tëste ci mayu la ndax aduna ñaar rek a fi nek moy cëru yàlla ak mayu yàlla cëru yàlla da fay delu ci tasbiya moo tax fay am pri faaw nga def dara soga soga jot dara waye wëbbi bi ya nag yàlla di may boo tëddoon ci sa kaw la li mu fekk la fa ndax dépendre wul ci sa effort waaye dafa dépendre ci machiatullah dalika fadlullahi yutihi man yacha moo tax Serigne Babacar si wax Serigne Cheikh ni ko li nga doon wut yépp mu ne ko yàlla teg na ko ci sa loxo maam mu teg ko ci sa loxo kon nag kan mooy Serigne Cheikh Ahmed Tijani ginnaaw yàlla yonent bi ci mën a tomb waaye dafa am ñoo xam ni nag moom sayid cheikh ahmed tijani radiallahu anhu moo leen nàmpal ci biir xaqiqa ñooñu mooy ñi nga xam ni ñoo ñu jàngal sayid cheikh ahmed tijani ñi mu nàmpal ci biir xaqiqam nag mooy ñi nga xam ni ñoo taataan albarqil astaq بمزون الأرباح المالئة لكل متعرض من البحور والأواني جسم البرق في الليتراتور بعرب ويفيني ملح ويبوني ويكبر شوهرة الكمال البرق الأسطع بوبو في ملح مغني من داكور نخ البرق الأفتع لم يبتدي فوق موي الحقيقة المحمدية بمزون الأرباح المانئة حقيقة محمدية نير يمؤمن يالا تجل ودفق بين نخيم نخيم بدوت النك تاو يالا نك نيكو يعني صوت تاو بي لكل متعرض من البحور والأواني gis nga buxuur yooyu firiwul ay géej xudubul anbiya la firi awaan yooyu firiwul ay nag xudubul awliya la firi waaye gis nga loolu ni mu amee ci wàllu yonent bi salallahu alayhi wa sallam noonu la amee ci wàllu sayid cheikh ahmed tijani radiallahu taala anhu waaye am ci góor boo xam ni la mu ca taataan nit taataan ñu ci du góor mooy góor bu ñuy wax Serigne Babacar Sy radiyallahu taala anhu ndax ku nekk sa kéemtalaayu euh, cofeel booy taataan bu toll noonu ngay taataan te Serigne Babacar nag cofeelam ci Serigne Cheikh Ahmed Tijani kenn fekku ko ci moo tax nga dégg ca ba mu koy woo woowam yu kawe يا شيخنا يا أحمد التشاني قطب وجودي ونعمة الأكوان يا أيها التاج الثني وبرزخ الطاب والمكتوم عن الشأن يا غنيتي يا بغيتي يا منيتي سيد الشيخ ويو مونيكو فأنا المتيم إن عرفت كفاني مونيكو اللي ملاي وحدة مونيكو نيغا تولو mu ni ko boo ko xamee rek doy naa moo tax Serigne Babacar Sy moomu nag radiyallahu anhu moo ñu décrire Serigne Cheikh Ahmed Tijani defal ñu ci ñaari description defal nañu ci description bu ñu miin mooy description bu morale waaye defal nañu ci description bu ñu miinul mooy description bu mystique ndax description bu moral bi moo nekk ca ayniya ba قد انقطعت للأرض عنك المشامع وباللهف والأضرار ها أنت شامع ألا أرحا نفسا تكاد تغول من طلابك أحبارا وصام المسامع جنبك برنك فبحر اشتياقي وشق وشقعره أيام القبل إني غريق وفازع فإن ظن دهري أو يكاد يزيغني جناب ولي الله وهو المرضع جناب ولي الله منقذ مهجة بلا مهلة يا صاحي ها أنا طامع إني في كوننا مكارم أخلاق وتزري بنسبة لأصداف بحر قال وهي لوامع ذكاء وفاء بل سخاء أناته وحلم وصبر إنه متواضع وعفو وإيثار عفاف صيانة وسعي حمام واحتمال يتابع له أدب بل نجدة وشجاعة فتوته حقا علوا يرافعه له رحمة بل فطنة بعد رغبة له شقة بل همة ومنابع منيع بحمد الله مرماه وصلة فمن عزه بيض الأنوق يمانع عجيب بنصر الله في كل حالة مهيم بآراء إذا هو راضع جليل حفيظ عالم وهو علم وجزم متين بالأوامر طائع قوي روي بل هدى متبين ونور سني نير وهو ساطع سيدنا بابك رضي الله عنه تبدل سيدنا الشيخ احمد تيجاني تجي كل يوم وتبدل لا تيدل لوجي انتليجنس لا تيدل لوجي كل لا تيدل لوجي اونيتيتي لا تيدل لوجي لعبت لا تيدل لوجي مون بو خامني نك جيكو ييب مول بو مودستي يالو نako moom Serigne Babacar tuddal Serigne Cheikh Ahmed Tijani jikko ya cay dellu ci jéggale ya cay dellu ci fegu ya cay dellu ci ñoom ya cay dellu ci tekki ya cay dellu ci njàmbaar ya cay dellu ci yërmande wax mi Serigne Cheikh Ahmed Tijani benn objectif rek la am ba mu juddoo ba ñu mu wujjee boromam muy objectif wu yegg ci yàlla. تقبي من يتد الشيم تحقق جوهر الإنسان يلا نمكو سيد الشيخ أحمد تيجاني ودر سلمم نيكو نكبة إليك يا ابن محمد ناداني شيم تحقق جوهر الإنسان كون سيدي بابا كرسي رضي الله عنه دفل من ديسكريبسيون بمونا تي سيد الشيخ أحمد تيجاني waaye defal nañu it description bu mystique ci Serigne Cheikh Ahmed Tijani ndax wax na ni wa huwa maxatu rijaali lwaabidiina wa man uuli lxawaaiji min ufqin wa min biini baytu lwilaayati misbaaxu ldalaami wa miftaaxu lkunuusi wa xadmu lkulli lilxiinin خليفة الخير والمختار من مضر سر السريرة سلطان السلاطين رئيس أهل الهدى والبر فرقهم شيخ المشايخ في الإسلام والدين شمس المعارف تاج العارفين ومن يحمي الفضائل نشل طه ياسين خليفة الخير والمختار من مضر سر السريرة سلطان السلاطين والغوث والبرزخ المكتوم عالي أقطى بالإله بلا ريب وتبيين قطب الوجود الذي أبدى ولايته ربي وآدم بين الماء والطين شيخ التجاني الذي شاعت طريقته بين البرية بهام البراهين Serigne Babacar Sy bi mu commencé ak Seyyid Cheikh Ahmed Tijani radiyallahu anhu wax na ni Seyyid Cheikh Ahmed Tijani dina mooy baytul wilayati Serigne Babacar nee na bu fekkoon wilaya am na fu ko yàlla denc nee na fa yàlla denc wilaya nee na nga xam ni kum ci mosalul doo ko am Serigne Babacar nee na mooy Seyyid Cheikh Ahmed Tijani. موتح الحاج الشيخ قسمه رضي الله تعالى عنه تي ولا كان بوبو دي ديك ورا فلمبا من من اثر بغوف تدي وال كو في ناو تي شيخ لا دي دو لو سو غا ييب لا شيخ تك اي دكو كو بان دو خوي مانا كو بان دو تاك ناخ مو دي دي دو احمد واخني يك سيد الشيخ احمد تيجاني نينا موي مصباح الظلام nee na mooy làmp lëndëm moom Serigne Babacar waaye lëndëm bi nag du lëndëmu guddi lëndëmu kufr la lëndëmu fusuuq la lëndëmu asigaan la nee lëndëm gii nag nee jant bi nga xam ni bi mu feeñee nee na ci la ay ceeñeeram lakk mboolem lëndëm yi nee jant boobu mooy Seydi Cheikh Ahmed Tijani موتاخ tax nga فالي نان كو طلعت لنا شمس الهدى كشفت تشا لمن اهتدى أعن الهمام المبعد المرمى وقد بلغ المدى وله الكمال له الشمال وقدوة لمن اقتدى بدر العلا فوز المنى أعني خليفة أحمد ممثل كرسي رضي الله عنه نال بسيد الشيخ أحمد تيجاني nee na peñ ak tay nee na keneen ku sànkooti da laa neex moo tax nga gis xaaj xaw bi ma jaxate kan ca woyam wa تمادى شموح النفس في اللهو والدلي وطاعتها أمر الهوى والتمرد وفي حب رنات المزامير للغنى وزجر كتمثال الكتاب أشغد وغيد الغواني الحور عينا كواعبا ذوات طموح في كمال تقرب لها من قل الخط القوام أم الظبا طلا أو مها الوحش العيون بإذن إليهن قد أسري بأسرى الهوى الردي قل ومن لي برد الناس عنها بنقوتي قاضي مجاهتك الدفا وخني سمبك الدفا مامو ndax ni pas di mambe non la bakkan di mambe motax nga deg qawbi ma jaxate muhammad al-busri ba muy wax man li bi rat shimahin min ghawayatiha كما يرد شماح الخير بالوجوه قاضي ما جاخته كان نك نينا سما بكان دافا مام نينا موتاخ نينا سما بكان نيكول ci li neex yàlla لرواي يكون نخم بكن في لنك إن الهوى ما تولى يصني أو يصني نين موتخ نين السما بكن قاضي ما جخدك نين المخيل غزل نين موتخ مواخي نون نين في ميزيك نيخي نين مانجا تبو ميزيك مو عمان جاي نين في جيجن رفتي قاضي ما جاخاتي قال نينا ما غاشا نينا تنجدو جيجين جمع ليو نينا يال لبين بدي نمانا نينا ما دم بدي بريس دي كونسيانس خاميتي لما نك اك لما يال لدي دي بوكوز نينا كون نجي لما سخنا نينا ما يكو ديكونكتي سما باكن جي نينا كونكتي لما كو تيا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية waye xaw bay nee na loolu nag mënu ko nitu yàlla ko mom ndax yasxabu shaykhan aarif al masalik yaqihi bi tariqi al malik neena ki ba googu nag neena il faut mo am critère yu mu lambo mu lim critère yi nag wa man li ustad ustaadin bi wirdih yaqini yaqinan kulla hawl bi mawlidi ومن لي بشيخ عالم ذي معارف طبيب لأدواء الفؤاد مسدد يحيل النحاس خالص الذهب الذي يقلب بين الناس باليد فاليد ومن لي بشيخ بالشريعة كلها بصير بأسرار الحقائق المرتدي ومني بشيخ ذي خوارق جمة سراياه تهدي المريد فيهتدي ومن لي بشيخ لا يضام مريده يفرش غم اليوم أو كزحيغة قاضي مدحتك اللي سرين بما الصخلة نينا ميسر سرين بو خمني نينا سوما بيتي مرد من يجوخ neena dina nek sama préventif ci aduna nek sama assurance ci alakhirah xadi ma jaxate kale neena serigne bima soxla neena moy serigne bo xamni ni muy gëne xam nit ñi yi ci bir téré yi neena lo la leen di gëna xamé yalla neena serigne bo xamni da fay nek sama docteur ba ñuul ñuul yi nek ci xol nga xam ni bu ca nekk yàlla du ci am place nee na bu ñëwee dina ma raxasal sama xol jubbantil ma ko mu ni sëriñ bi ma soxla it nee sëriñ boo xam ni loo xomaat xomaat nee bu la jàppee nee na dina la raxas ba ngay briller ni jamono gi briller nee na sëriñ boo xam ni Xaadima Jaxate Kal nee na tilim tilimu bàkkaar yi ci man nee na moo koy laabalal nee na bu ma ko laabalee ba noppi nag nekk sama machine nee sëriñ bi ma boo xam ne ni mu peegee sharia nee na loolu lay peegee boo xam ni nee na waxuma la waaye boo xoolee nee na ci ñu ko topp nee na ñu doy la tegtal soxla it nee mooy sëriñ boo xam ni nee na lu sa mbugg tilim tilim nee na boo toppee ci ginnaawam kenn du la wàññi xaadima jaxate kan nee na sëriñ bu mel nii nag laa soxla nee na waaye yemuma ko ci soxla ko rek jàpp sama njàngu nee na dama ko wuti طلبت فشئت الناس في كل موطن وشلت فشبت البيد من كل فتفل إلى أن أقر بين باد وحاضر بأن لم يجد دهر بهذا ويوجد فهل يكمل الأوصاف إلا لواحد يكنى أبا العباس نجل محمد سليل الرضا المختار نجلا لأحمد وأحمد ذا نجل الولي محمد وهذا أبوه سالم وهو خامس لأجداد الشيخ سيدا بعد سيدي xaw bi من joxe te kan nee am nee na mooy sëriñ boobee mii ngay ut jamono dootu ko dootu ko indi ndax jeex na ci sëriñ Cheikh Ahmed Tijani al Sharif al Fatimi moo tax sëriñ Babacar ni ko kon misbaaxu kalaami la waaye mu ni ko miftaaxul kunuusi la mu ni ko mboolem trésor mu ni ko yi nga xam ni mu ni ko yàlla denc na ci secret mu ni ko caabi bi leen di ubbi moo ñëw sëriñ Cheikh Ahmed Tijani mu ni ko chamsul maarif mu ni ko ñi nga xam ni ñooy wut yàlla mu ni ko ku ñu réeree ca yoon ba jant bi leen ki niital mooy yow Seydi Cheikh Ahmed Tijani taajul aarifin mu ni ko ñi xam yàlla yépp mu ni ko biñ taxawee mu ni ko ki leen coiffé mooy yow Seydi Cheikh Ahmed Tijani man yaxwi fadaila mu ni ko mooy ki nga xam ni mboolem ngëneel yi yàlla jagleel na la mu ni ko ba nga nekk najlu taaha yaasin mu ni ko nga boole ci doon chérif ndax Seydi Cheikh Ahmed Tijani dafa gane àdduna fekk askanam ñu ñu àttewoo ci chérif waaye Seydi Cheikh Ahmed Tijani ni man nag sama sharaf mu ni penn laa koy aj mooy yónent bi moo koy wax ma toosoo ko wéyal موتاخ كيرو باكو يونيمتي بي ني انت ولدي حقا مودي كون نبي يي سينا اتي هو شرف واي نيت ني لي ني تيترو موي شرف تيني واي سيد شيخ احمد تيجاني يالا جوكو نيت شرف يو كين في كل شرف تيني شرف عيني الشرف ديني حوا شرف الطيني حيث انتسابه لفاطمة الزهراء بنت محمد مع الشرف العلمي من حيث كشفه عن الغامضات الحجر في كل مقصد إلى الشرف الديني حيث طريقه طريق ضلال الهاشمي المؤيد من شرف يا سيدي هو moom Seydi احمد Ahmed Tijani nag nekk koo xam ni ndax li seen maam cheikh waxoon radiallahu taala anhu nee na yàlla bu lay may nee na du bàyyi ba nga màggat mu di la may yàlla bu lay may ci sa ndaw la lay mayee moom la ibnu abbas waxoon ni ma baata allahu nabiyan illa shaban wala utiya al ilma aliman illa shaban moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ألف النسك والعبادة والخلوة طفلا وهكذا المجبار ويسيد الشيخ أحمد تيجاني كناوة جلتا مليئي مقلي نخبو نكبي موين آش بناو دي أم نوني بوكو أمي ورنا دل جنب مون سيد الشيخ أحمد تيجاني بمكو أمي جلا موكت القرآن مودي جروم نيارلو اتام واي سيرن بابكر نينا موكال كو كما انزل الرحمن نابا يالا واتيو دم نيو مون سيد شيخ ببس سيرنيام بيغا خامني موكاي جانغال وو بابا مونيو مونيكو احمد تيجاني مونيكو جابنا ني امنا لينن لو mu ni ko leneen lu ci aju comme lan mu ko ndax li muy wax moom Serigne Cheikh mu ko intelligence ak fahm te muy dégg gi ci moom mu ni ko agem yeggoo fa ko kon nag il faut que ñu tëju mag yow ñu ko jóg ñu nattu Serigne Cheikh turam ak Serigne bi koy jàngal ñu tëju di nattu Serigne Cheikh suba ba ngoon jot لونو لاج سي يشير سي يشير توت با موجي جي سيرني بي جاخلي تي وي جوم دم كو جاخلي با تي ياغ ني ميكو احمد التشاني ناخ ني غاي واخ ني ييب دان كو خام مونيو كو داما كو خام كاي مونيو كو فوكو خامي مونيو كو فوما كو خامي نك لا خام مونيو كو ييت ناني خام ناكو مونيو كو واي خاوما فلا كو خامي muniko waye dal waaye daal tay muniko abna ben loxo rek bo xam ni yëg naa mu tegu ma te tege ko ma tek mom sayid cheikh ahmed tijani bi muy am juróom-ñaari at la ko manam peñ ni ko laylatul isra wal miraj mu ni ko yonent bi sallallahu alayhi moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko borom bi subhanahu wa taala mu ni ko jàngal na ma fa xam-xam mu ni ko xam-xam bu njëkk bi mu ni ko xam-xam bu ñëpp bokk la mu ni ko moom dañoo tuddee ak sharia mu ni ko xam-xam bu ñaareel bi nag mu ni ko bokk waaye xam-xam bu yàlla jagleel ñennat la موني كو خام خام بوبو موم لا نيو تودي التصوف موتاخ التصوف بو جيسي ني كوي كومب دا ngay خام ني دا دو سين شانس ريك بو واخي ني لا بيدا بو واخي ني لا حرام تي نات واي بي لو يومب لا موي دا ngay نات ني تمك تي تصوف نيو ني نات ني تمكول تي تصوف نيو ني ndax cheikh alhaji omar il foutine من خامني موي ابو الدين والتقوى اخ الصدق والهدى ولم يرضى ما ليس العدي عنه راضيا لومن نانغو توك اكو من نانغو توك الحاج مالك من خامني لم يات به مثله ولا مثله في النائبات له مثل لومن نانغو توك اكو من نانغو توك سيدي بابا كان ميغا لم يرى مثله في قومه فسل بساط شبابه في شبهه lu mu nangoo topp ak ku mu nangoo topp seen maam sayid cheikh ahmed tijani mi nga xam ni mooy chamsul maarifi wal maani di ayatun fil fahmi wa tabliri sada wa shala nga xool lu mu nangoo topp ak ku mu nangoo topp suñu kilifa bi nga xam ni mooy murshidul ulama bil bayinati tafasiran wa shuraha lu mu nangoo topp ak ku mu nangoo topp nattuwaay bi foofu la nga koy delloo mu ni ko moo tax tasawuf mu ni ko dund ñëpp bokk mu ni ko li yàlla jagleel nat la mu ni ko beneen xam-xam bi nak ahmed tijani mu ni ko mooy loo xam ni mu ko budul man yàlla xamal ko keneen mu ko ñetti xam-xam yoyu nak mom la fasiyene ñëw tay defal la ko ci sa den mu ni ko waaye làqatul ba ci kanam moo tax da ngay xam ni am na ñoo xam ni te ñëpp di jaar ci wàllu njàng dinañ fa jaar waaye la ñuy xam nag am na feneen fuñ koy xamee ndax njàng ak xam bokkul njàng ak xam bokkul am na ñoo xam ni la ñuy xam ci yeneen loxo la nekk axadtu ilmakum min al ulamai rusul mayitan an mayit wa wa axadna ilmana an alxayi alladi la yamut موتاخ سيد الشيخ احمد تيجاني نك تي اج بوبو فنداو دي جار تي والو نجان سيد الشيخ احمد تيجاني جار نك با تي والو خام خامو تير مول سيد الشيخ احمد تيجاني مو بيت تي دومو سخنا يو بن دومو سخنا مستبي موتاخ نغي ديك الحاج الشيخ قاسم رضي الله عنه بامو نان دي لين تي juddoo muy xariqat ku ciy kaan ndawam yépp la jeexal ci wër di jàngaan ba doon mbër mu ñu bëgg mu ñu bërkal ci lam bi irfan fatiha la daan def saxiix ba muslim buxaari da ko mokkal xali da koy lem ci naxwu danga naan moo di imam ibnu malik ci ubbee danga naan moo di imaamu malik mu ni avec tout cela nag ragal yàlla mësul dañ di nekk jikkoom ba yónnee ni ko jëxran aya bunayya fa inni la murabbika daa siwaya moom sayid cheikh ahmed tijani bi muy am vingt et un ans fekk na lu nit war a jàng rek sayid cheikh ahmed tijani jàng na lu ko mu ni bi ñu toll ñii mu ni am naa ci xam-xam lu benn góor amoon mu waye waaye yi ma bëgg nak mu moy yegg ci yàlla neena fu bëgg ñu ci yàlla mas yegg neena te loolu moy objectif bi nga xamni neena bima yàlla bindé Seydou Cheikh Ahmed Tijani neena na la fi indaale mu ni ndax du fiatu min awwal al-amr ila al-hadrat alxadrati rahmaniyya waye yàlla nak bokoy بوكل ود الكون جعلنا نحن الدار ليلى تلد هوينا تنالها فشم فإن القوم بالشد أبرموا موتخنا ديك سيرين حاج رضي الله عنه بول توكي بول يوكي بول ود يالا بول ساول سكان شيخ تيجاني موتخ سيد الشيخ بيمول ود بروم سبحانه وتعالى mom seyid Cheikh Ahmed Tijani mu jaral ko fu mu ma se deg gor yàlla rek mom seyid Cheikh Ahmed Tijani seeti gor yàlla gi nga xamni mom seyid Cheikh Ahmed Tijani mom la njëkk a gisee bi mu jugee Algérie dem Pass moy gor gu ñuy wax Abu mohammed al Tayyib Ibn mohammed mom la sayid cheikh ahmed tijani njëkk a gisee ak mom góor ga jox ko lam ko jox bi mu te jugee mom sayid cheikh ahmed tijani seeti góor bu ñoo wax sayid mohammed ibn al hasan al alwanjali moo waxoon sayid cheikh ahmed tijani wax du rëy ni ko innaka tudrik maqam shari ni ko maqam imam shaabili mu ko nga sonne ko nga ñekk ko sonne mu ni ko yàlla dina la ko jox moom Seyd Cheikh Ahmed Tijani bim mu ca jugee mu seeti Abul Abbad Seyd Ahmed Ab Tawash Al Tazi Seyd Cheikh Ahmed Tijani seeti na ko jëflanteeg moom jël ab al qadriya jël ab tariqatul nasiriya jël ab al xalwatiya moom Seyd Cheikh Ahmed Tijani bim ci jugee سيدي سيد محمد عبد الرحمن الازهري نجيب لان تكمو نجح ولا مغيجو مغيجو الطريقة الخلوتية مو سيد الشيخ احمد تيجاني بن فجوجي مو سيد السيد عبد الصمد الرحوي واي مو سيد الشيخ نك ان املو قتل موي بي مو تيمي مو سيد الشيخ احمد تيجاني نيت يالا مو سيد لا نيو شير لي جوخ لا كوكو waaye mu yëg ci boppam moom Seyyid Cheikh Ahmed Tijani nag ne li mu soxla bokkul ak li ñu ko jox li muy wut bokkul ak li ñu koy jox fekk li muy wut ci loxo kenn la ko yàlla teg muy loxo maam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bim ci jógee moom Seyyid Cheikh Ahmed Tijani ni dafay aji dem Misra ci Cheikh Mouhamadul Kurdi moom Seyid Cheikh Ahmed Tijani Cheikh Mouhamadul Kurdi daf koo séen rek jub taxaw ni ko anta mahbubun inda allah mu ni ko yëgal ni am nga lu kenn amul mooy nit ngay sopp yàlla waaye yow yàlla la soppal boppam Seyid Cheikh Ahmed Tijani def ci Cheikh Mouhamadul Kurdi ñetti fan شيخ محمد الكردي نكو ما مقلبك لودون ساكو سيد الشيخ احمد تجاري نكو مقلبي القطبانيه العظمى منكو لما تخجب منكو والقطبانيه العظمى منكو لك اكثر منكو يالا دنجا من البلود مم سيد الشيخ احمد تجاري محمد الكردي نيانا لكو مني دفع زياري تماما waaye li muy aj aj moom Seydil Cheikh Ahmed Tijani nekk ci farataam Makka fu mu fa dégg nitu yàlla rek moom Seydil Cheikh Ahmed Tijani seeti na la ba gis fa benn góor bu ñoo wax Ahmed ibnu Abdallah al Hindi jotu la gis ak Seydil Cheikh Ahmed Tijani waaye seen diggante dafa amoon intermédiaire góor la boo xam ni yàlla defaloon na ko fatxu boo xam ni ñeen fukki turuq ak benn moo leen yilifoon waaye bi sayid cheikh ahmed tijani ñëwee légal kunnaasha mboolem secret mystique ya ca nekk mu jox ko sayid cheikh ni ki ma war a doon lu ñëw nag xale bi mu nekkaloon ni ko man am naa jaaxle mu ni ko ndax fukki at ak juróom-ñett mu ni ko ma nekk ak yow mu ñu ko tey am ku jugee Maghrib rek la nga yoroon yëpp mu nga bëgg koo jox xaw ci révolté mu ñu ko waaye yëpp mu ñu ko yàllaa koy jox mu ñu ko te yàlla nag xamal na ma ni borom ñëw na moo tax ma jox ko ko moom góor gi nag mu ni ko comme jox naa ko borom mu ni ko wóor na ma ni ay fan yu néew moo dese ci àdduna mu jugee ca moom Sayid Cheikh Ahmed Tijani dem ca Madina fekk fa benn nit yàlla bu ñoo wax sayid mouhamad ibn abdul karim mu jox sayid cheikh ahmed tijani la mu koy jox ñi ko lii mu ni ko waaw mu ni ko boo ko liggéeyee mu ni ko ci juróom-ñaari fan farxu dina la diggal mu ni ko waaye nag bu la farxu diggalee mu ni ko dootoo mën a nekk ak nit ñi il faut que nga leen di beew sayid cheikh ahmed tijani ni ko bu nga ko liggéey mu ñu ko kon ndax la ma cay am mu ñu ko kon da nga koy te nga li nga bëgg mu ngi wu jëriñ ñëpp moo tax moom Seydi Cheikh Ahmed Tijani ci loolu la nekk ba ñëwaat ci Cheikh Mouhamadul Kourdi Cheikh Mouhamadul ak yi gën a cher ci tariqam mu jox ko Seydi Cheikh Ahmed Tijani ñu ko nag may naa la ndigalu ku ko soxla nga jox moo tax sëriñ Cheikh Ahmed Tijani ñi njëkk a àndal muy ñoom Cheikh Mouhamadou Michri ak Cheikh Ali Harazim sëriñ Cheikh Ahmed Tijani ci tariqa Cheikh Mouhamadou Kurdi la leen jox waaye ginnaaw dajee mag nag imaamul Kurdi ca la bal ba takkee وبعد ما قدمه الكوتي راى النبي المصطفى الصبي ginnaaw boo ko imaamul kurdi ijaaza leen moom sëñ Cheikh Ahmed Tijani jox ko la ma koy jox mom seyid cheikh ahmed tijani mu continuer yonam nek abi samoun di fa jaamu yàlla ba bés mamam tek ko ba feñu ko yaqdatan la manaaman mom yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam nek niko ana murabbik wa anta waladi wa shaykhuka al abaru kulla musnadi واترك جميع ما به أخذت حتى تفوز كل ما وعدت من غير خلوة ولا اعتزال يونتي صلى الله عليه وسلم نيكو ليغا يورون ييب ياو سيدي الشيخ مو نيكو تيكو سي سوف مو جوخ نالو كو كن سيدي الشيخ احمد تيجاني نيكو جوخ ما دوكو كن با نوبي ناخ ديما يور نك سونناجي موم سيدي الشيخ احمد تيجاني بنتيكو كيرو تي لاكو مامام جوخ طريقه بي waye seydou cheikh ahmed tijani nak biko mamam ni ah, jox pale xabi dafa conditionné jeng مولى سيد الحاج مالك دي وقت الامر النبي امامنا بالتنزل لإفادة الأخلاق بالورد الشري فأجابه بمقاله الصافي الرضا فجزاه ربي بالجزاء الأجزل إن كنت بابا للنجاة موفيا متعلقا بشنابنا الحامل علي فنعم وإلا أي قدر كان لي في ذاك بيقول لمنتبي صلى الله عليه وسلم جبا القبيل منثل الشيخ أحمد تيجاني يكون ننغو ناكو منيكو وايدنا كونديسيوني ننغوك منيكو موي بوفكيكو أجو جسما كيناو أجو كنك سراوواي يمنتبي صلى الله عليه وسلم يكون ننغو ناكو منثل الشيخ أحمد تيجاني يكون ننغو ناكو waaye mu jox ko tariqa boo xam ne nag Serigne Babacar Sy radiyallahu anhu dafay wax ni yaa man yarumu bi wasfin kaana munfaridan والحال يغنيك عن توكيد تبييني سيدنا ابو بكر رضي الله عنه لنا الطريقه بيا لجوسي الشعب التجاني لنا يوم من يا بك كلكم مللا لنا الطريقه بخلقه لنا بوبو خلي حال بملل نبوكم ndax da ngay xool tariqa bi yi nga xam ni moo ko composé ni ñu ko indee ca colisée de l'abbé lahu min al awradi lazimun wa ma laysa bi lazimin suwima واللازم الورد كما الوظيفة وذكر عصر الجمعة النظيفة والورد قل ثلاثة المئين تكفى إذا لازمتها المؤونة أما الوظيفة بلا إنكار لها ثلاثون من استغفار وصلي صلاة فاتح خمسين على النبي المشتبى ياسين وهلل مئة تهليلا تفز جزاء مغنيا شهيلا ثم اثنتي عشرة في الكمال تقرأ من شوهرة الكمال نحن نأخذ طريقة بوخة من يت برانش لام برانش من يك بكمبوز الطريقة بي مو استغفار برب سبحانه وتعالى نلقى فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمتلكم بأموال وبنين ويجعل لكم شنات ويجعل لكم أنهارا سيد الشيخ بخبا استغفار بوخي خيج بومبوني نغاكم كتشي بنن بلا إله إلا الله يونيو تبي صلى الله عليه وسلم دان وقت نشدد ونجدد إيمانكم دين بيس السنجم ملايكو كيف كيف نشدد إيماننا من أكثر من قول لا إله إلا الله لأن دين بل من لا إله إلا الله نجم تجيفا بين برانشي دي الصلاة العظمى التي ما بعدها من جنس من قرباني مو صلاة الفاتح motax serigne babacar nak neena tariqa bo xamni neena ñet yi neena ñoko composer neena kon tariqa bi hal bi melal na bopam سيد الشيخ احمد تيجاني نك نك تي مقاماتم اد مراتبم يويو بخي يالا جوخو نياري مقامات ليغا خامي مو وار سوني بوت تايكي مقام بيديك موي مقامات الخدميه موتاخ نغا ديك شعب بن وهوكي وفي المحرم غدا غوثا رشيد خليفة عن المهيمن المجيد من أعطي ذاك شيخنا بعرفة حكاه من حققه وعرفه خمد خدمية والنور النبي صلى الله عليه وسلم دفع بقلك خدمية جوال سيد الشيخ أحمد تجاني رضي الله عنه خمغا حتمية يونتبي ولكن رسول الله وخاتم النبيين موي جيناو يونتبي صلى الله عليه وسلم يونتبي دوت الام وهي خدمية والو سيد الشيخ احمد تيجاني بني نيو خامني صاح بني كريتيكي ni seen sëriñ ne da mooy xaatimul awliya te filiwul ni beneen wàll yi dootul am ginnaaw sëriñ Cheikh waaye il faut nga xam xeetu wilaaya yi ba noppi ndax gis nga ci biir aqtaab yi am na ñu ñoo tuddee akaabirul aqtaab al muhammadiyin ñooñu mooy ñi nga xam ni ñoom la yàlla sëbb ci alwilayatul xasba albatina mooy ñi nga xam ni 360 jikko yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni ku ci possédé benn sa yaram xaram na safara ñoom possédé nañ 360 yëpp ñooñu ñooy akaabirul abtaal ndax wilaaya yi dafa doon ñaar ولاية العامة الولاية الخاصة ولاية العامة في يد إمام المهدي المنتظر دوات ولاية العامة دوكي جو وهي ولاية ولاية الظاهرة موي بوبا ولاية الظاهرة أي ولاية الباطنة ولاية الظاهرة في يد إمام المهدي المنتظر دوات دوكي جو waaye wilayatul batina nag dañ ko utal ñaari branche mu di wilayatul amma al batina ak wilayatul xaasa al batina wilayatul amma al batina mi ngi tàmbale ci yonent yàlla aadam ba ci isa bnu maryam fa la wilayatul amma al batina yem وهي الولاية الخاصة الباطنة نيجي كوماسي تيون النبي صلى الله عليه وسلم بجي سيد الشيخ أحمد تنشاني مددكو نك خاتم بي ودر سلمة تبي عهد ثاني الختم أحمد سيدي قد شدد المولى لدى الإسلام مي مرتبة بوخم بنك لن يك سيد الشيخ أحمد تنشاني دينيو ñi ko woote bari na ñi ñu ko wootee nit bari na moo tax nga dégg sëriñ Haaji ca woyam wa ba mu naan cheikhuna mayam dëfëre martabam beneen turi doy xaatami yi wax nañ ko martabam ba séenu ko chaabali yi ak karax yi junayd bi ak sabat yi ak fuday yu kulluhumu seeni xel xalaatu ko ndax dafa nekk martaba boo xam ni ku ko mës woote wala ñu woote la ko boo demee ba ci biir di nga xam ni du sa cër cëru jàmbur la ndax ki gën miin ci ñu ko woote mooy ibnul arabi alxaajimi ndax xaajimi dafa dëgg am gént li mu gént mooy ñuy tabax kaaba gi ay moolu wuus mu ni kon man mi ci tëdd mu mat mu ni kon man may xaatim bi commencé nag bina xatama allahu lwilayata fantahat ilayna fala xatma yakunu laha baadi وما فاز بالختم الذي لمحمد من امته والعلم الا انا وحدي من ختمي يدال غدو غات من يالا جوخنا مako waye bam ko waxe mom hatimi ci la ko hatif tontu يقول ليس امرنا كما ظننت وتمنيت وانما هو لولي في اخر الزمان وسيكون مدخولا في فاسا يقول لي يا سبوك اجل ان يقطع سبوك اجل ان يقطع سبوك يقول لك حمي بين الوقت borom dina ñew ci mujj ci mon te bu ñewé ñu koy denc ci fas mo tax lu mel ni li suñu bokku mi doon indi mooy mawlidul xadmi juddug xadm bi alif gi al xadm boko ko génnee mu jox le mille cent cinquante te mille ci la Seyid Cheikh Ahmed Tijani yi gën a àdduna moo tax moom Seyid Cheikh Ahmed Tijani yi nag maqaama di xadmiya ba mu ca tolloo ca la doon wax waxam yu rëy yooyu wa kullu ma barada min al daati تلقتها لقدها الحقيقة المحمدية وكل ما برد من الحقيقة المحمدية تلقتها ذوات الأنبياء وكل ما وكل ما برد من ذوات الأنبياء تلقتها ذاتي ومني تتطرق إلى جميع الخلق bam ca tolloo moom الشيخ أحمد moom sayid cheikh ahmed tijani لروحه وروحي هكذا مني سما روح مني أسما روح مام مني نيلا لولا قلوتخ مني نخ روحه تمد الأنبياء والمرسلين وروحي تمد الأولياء والعارفين مني كيف كوي نبي ولا غي مرسل مني سما روح مام مريد نينا كيف كوي ولي نك نانا ولا لا يعاري نانا منسي الشيخ احمد تيجاني موني سوى روح مريدا موني الشيوخ موني اخذوا عني في الغيب سيدي بابا كان يقول ويرل اقول الشيوخ فقول الحق من فائدة من حضرة الغيب إن الرب أعلاه ممسي الشيخ أحمد تيجاني بمشى طلو تلوح بقدر ما هي هاتاني فوق على رقبة كل ولي الله من لدن آدم إلى النفخ في الصور مني كيبو كوي ولي مني فا أدنا تنبالي بفا أدنا ديام مني كيبو كوي ولي مني سما نياري تنكي تكناكو جسكا ودكو مم سيد الشيخ أحمد تيجاني وحلولو بانو بينينا أنا الشيخ محمد الغالي الشيخ محمد الغالي نيو سيد الشيخ أحمد تيجاني وحلولو مكو وحلولو محمد الغالي نيكو لنما جاحم mu ni ko lii nga wax abdul qadir jili daf ko waxoon radiallahu anhu mu ni ko abdul qadir jili mu ni ko bi mu koy wax mu ni ko waxul woon ñaari tànkam mu ni ko benn tànkam la waxoon mu ni ko bi mu koy waxit mu ni ko awliyaabu ya mu tollooloon jamono ñoo ko mu ni ko waaye bu dee man nag min la doon aadam laa wax ila nafxi bi suur cheikh abdul cheikh mahamdul ghali ni ko ba tey ma laaj la منيكو برم بي سبحانه وتعالى منيكو نخمني على كل شيء قدير منيكو بوخي أمل بين وديو منيكو بولتي نويدف إذ كمان برم بي سبحانه وتعالى تلي ورنا أمل كوكن يننجي منيكو نتخ defuko, munikotiri, munikotutak defuko, munikotchobare, munikomoche yekuko. mu ni ko manit coobare mooy yegg ci ni dootul amal ku mel ni man def na ma ma di xat moom ku léegi xiini waaye moom sëriñ Moustapha dama déggoon mu wax ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla wanoon na yonent ni mi ngi ñëw nee na waaye wanu leen moom dikku alquran nee na ndax bu leen wanoon dikku alquran nee na kon Moussa du indi tawraat نانا عيسى دو اندي انجيل ويمون سيد شيخ احمد تجاني رضي الله عنه يمتو يا لي دون خجو خدمي يب خمون ون يو كدمية نح بنيو خمون يو كدمية كون بنيو خدمو خجو خدمية موتاخ مون سيد شيخ احمد تجاني بمون نكي تي شفوديو خدمية بمو ام اموا كاجو تيكوتيكي وبعد شهر وليال ارتقى الى مقامه العزيز المنتقى مقامه المكتوم عن كل الورى سوى نبينا ما وراءه وراء تينا ربي سبحانه وتعالى جهكت نية من سيد الشيخ أحمد تيجاني مولاي مامامنا نيكو كتنية ميلان نيكو كتنية ميلان mu ni ko mooy ki nga xam yàlla nëbb na ko mu ni ko kudul man mi di wax ak yow kon kat mi ya sëlli cheikh sax du ko firi maamam rek ko koy firi moo tax xam ni ya ak kat mi ya yépp moom sëlli cheikh ahmed tijani yàlla boole jox ko teg ko ci loxo maamam yonente bi salallahu alayhi wa sallam moo tax seen maam ni ko wal xaqu annaka قد أتاك مبشرا خير الورى بالختم والكتمان وهما الأساس لما ترى من نعمة عمت بساط الأرض بالفيضان كنت فامدد يدا منها إلي تفضلا واردد بها واشتم بلا حسبان ما بال مثلك بالإبان وقد غدا يزهو بأدنى شدك الثقلان والنفى الدهر دهرك لا تقارب سلطة والفتح فتحك كبتين ميزاني فتقلبا فيما تشاء وتصرفا من عالم الأرواح والأبدان بل وسع عن هذه الاجور تكرما بين الرجال وعم بالتجان هذا رسول الله يوم نزوله متقلدا بالحق والبرهان متبسما فرحا بصف ملائكه بسطوا اليك اكفهم بتفاني يتلقنون صلاتك العظمى التي ما بعدها للجنس من قربان والحور من بين النوافذ في الحمى متفرشات في فيك الولدان وعليك برد قد كساك محمد في الموقفين به وفي الإعلان وبوجهك الصافي بوصف باهر أم الكتاب بخطها النوراني يا سيدي يا سيدي يا سيدي من لي بمثلك مطعة الأجفان يا سيدي يا سيدي يا سيدي من لي بمثلك للفؤاد العاني يا سيدي يا سيدي يا سيدي جازاك ربك عن بني الأوطان ثم الصلاة على النبي وآله من ربه في ربه الحنان ما قال أحمد للتجاني منشدا فإليك يا ابن محمد ناداني وآخر دعوانا أن الحمد لله man de xam naa li sama góor bu tedd gi di wax bu defee xitaabam yooyu nga xam ni da ngay xam ni rek yàlla sédd na ko ci lekk daatul ulumi min aalimi lxaybi wa min ali adama al asmaau waaye bu ko defee ba noppi mun góor gi ni dama doon jàngatu waaye defe naa tey rek nan ngeen sori gis kuy jàngatu ah waaye nag moom di sant yàlla ak li capitaine di wax boo ko waxee mu la di nab nabi rek waaw am na ñoo xam ni moom amuñu lu dul yitte wax dëgg yàlla nag di profiter ci guddeeg tay gi di gën a beesal suñu engagement di gën a beesal suñu confiance en réserve ci suñu kilifa Cheikh Seydou Mouhamadou Moustapha dama ko ko wax war na def ñetti at léegi ma ni ko moom day góor gi dafa mel ne ma ni ko tollootuñoo ak yow mu ne ma ni ko pour ñu waxee pas-pas ma ni ko ki ñuy toll ma ni ko mooy walla lu confirmé lañ la waxoon ma ni ko bi ci desit mooy baat ba ma dig ko nga wax ko Seydou Cheikh ca kër jëm 97 ma ni ko baat boobu ma ni ko dafa mel ni tey yaay borom ma ni ko baat ba nga waxoon Serigne Cheikh ni ko ñi toog fii li ci seen xol yi nit mënu la am loo xam ne bi la ñuy gëm gëm nañu ko ci moom ba wax lu ko gindi waaw kooku nag kooku nag loo xam ne la ñu koy waxee ci lan ñu njaboot yépp te li ku ko xam moom góor gi xam ni soixante-dix-huit ak léegi noppalwul benn yoon ngir ñaar ngir fekk ku ko ku xamul woon mu xamal ko ngir fekk koo xam ni buñ ko bàyyi woon mu sànku mu téye ko doon ba mu doon responsable loolu nag wax mayu ko ko jëkk moo ko ko may kon wax mënu ko ko yàqal moo tax ci guddi tey bi moo tax ci guddi tey nous ngi gën a beesal suñu engagement ci moom ñu ngi gën a beesal confiance sans réserve ci moom la Saad ibn Abi Waqas waxoon yonent bi ci làmmiñu al mustarchidin nous mustarchidat yëpp ñu Nous ko koy wax laqad amanna bika wa saddaqnaka wa shahidna bi anna ma jita bihi huwa alhaq wa actaynaka ala dhalik cuhudana wa على السمع والطاعة امض بما أمرك الله ونحن معك فوالله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون فوالله لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك فإنا صبر في الحرب صدق في اللقاء لعل الله يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله loolu ci laaj bi ñu ngi gën a góorgóorlu ko wax waaw te dafa am lu may faral di wax bés bu nekk damay faral di wax ni waxuma la barke Serigne Babacar waxuma la barke Serigne Cheikh waxuma la effortu boppam waaye ci lu ñu xam dund koog soxna Safiya liggéey ñu soxna Sofi doy na ko garanti àdduna doy na ko garanti te ñaar te ñaar ngeen jàpp ko rek mu doy leen gis ngeen Seyid Cheikh Ahmed Tijani si radiallahu taala anhu laa yantiqu an il hawa moom Serigne Cheikh lu mu wax dëgg la toog na xool soxna Safiya ba ci ak moom Serigne Cheikh génn ni ay nit ni leen wóor na ma ni soxna Safiya mii doom bu ma am ak man xam naa lu mu teg ci man loo xam ni wóor na ma ni ay njabootam suba leen rëbboon sax du leen dal moom Seyid Cheikh Ahmed Tijani teg ci wax beneen baat ni njabootu soxna Safiya su ma bëggoon ñu torox yàlla taxaw ci kaw ni ma maa lànk loolu nag moom Seyid Cheikh bi mu koy wax peñe liggéey soxna su koy taxoon loolu doy na ko garanti loolu doy na ko àlla garanti àdduna ak àllaaxira li ci des yépp amul solo lenn rek am solo mooy ñu tënk ci lim ñu tënk tey ñaan yàlla bu ñu rëcc ñu ngi nuyu bu baax a baax nag suñu wayjur ah yi nga xam ne ñoom la ñu fekk ci barab bi yépp تبارك الله سنو استاذ بوب ميغني تبارك الله استاذ نغي نيغي كوي نيو بو باخ نيغي كوي زيارو سما ويجو بوب سما سما كوبان لنا حاج سليمان نيغي نيغي كوي نيو بو باخ اك سنو ياي سوخنا صفيه اك سنو ياي سوخنا رقاي di nuyu sama mbokk bopp mi nga xam ni ma moom ñoo bokk rop ah, ñor waa ko disé di ñaan yàlla gën a mottal yëpp incha allah di jël nuyoo yeeg di ziar yeeg وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مهل من مزيد. نحاول ننجو كابرين جيتك. مهم رجو دارو من إيجاتي وقتانو تيكور بمكسين شاء أحمد التجاني. وأيميديو نمير من الجزوكور. نحو دق بنو خميسي يتشيخ. بني بنم تيكو تيليرم. سيكراس أسنو نسباس. مولو كو حمل. yar ñu ci ba ndaw luy gis fii ci daayira bi nga yëg ci moom présence Seydina Cheikh te li ñuy lu xam la kon nag gis nga li mu wax ci tamxarit bii jàpp leen ci seen responsable moral mu jàpp ci mag mi ñun moom la ñuy appliqué moom la ñuy appliqué de Seydina Cheikh du ñu jokk ci moom directement ci suñu góor gu tedd gi la ñuy jóg yal yàlla sàmmal na yal yàlla aaral na te yàlla defal ko tawfeex yàlla mat na te matale na alhamdulilahi rabbil alamin waaw Kër Masar nag nee nañ ñuy première émission incha allah ñu ngi lay xaar bu soobee yàlla ñu koy tàmbali rek ndax itam ku ci nekk rek ak itam fa tabaarakallahu xam nga waxtaane pas-pas dafa neex waxtaane pas-pas dafa neex mu wóor la ne kii ñuy wax moom